Hello dear friends, today we will show the exponents rules. expo Exponents rules. Exponents के बहुत सारे रूल्स हैं या एक्सपोनेंट के बहुत सारे रूल्स हैं जैसे हम अगर x की पावर m है अगर मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर एन से तो एक्स सांझा निकल जाता है एक्स साझा निकल ऊपर एम जमा एन हो जाता है इसको सिद्ध करके भी देखेंगे हम देखो जैसे तीन की पावर पांच है गुना किया तीन की पावर छ है छोटा कर लेते हैं आपको छेती समझ आ जाएगा तीन की पावर दो है तीन की पावर तीन है देखो अगर हम इसको तीन को दो बार लिखते हैं और तीन को तीन बार लिखते हैं ठीक है कोई हाथ तो हम ये लिखते हैं कि तीन है दो जमा तीन तीन की शक्ति पांच होनी चाहिए एक दो तीन चार पांच यानी तीन की शक्ति पांच है तो ये हमारा फार्मूला क्लीन हो जाता है बिल्कुल ठीक है ऐसे दूसरा फार्मूला है this is second formula X की पावर एम डिवाइड एक्स की power N will be X साझा निकल गया एम माइनस एन हो जाता है इसको भी सिद्ध करते हैं अगर तीन की शक्ति तीन है और तीन की शक्ति दो है तो तीन साझा निकल गया अगर हम ऐसा कहें और हम तीन को थ्री टाइम्स करें और थ्री को टू टाइम्स करें तो ये कट गया कट गया आपके पास तीन आना चाहिए अगर हम थ्री को तीन मंस दो लिख दें तो तीन की पावर वन तीन तीन तीन के बराबर यानी हमारा ये फार्मूला भी ठीक होता है ऐसे ही हम तीसरा फार्मूला लेते हैं अगर x की पावर m है ब्रैकेट बंद हो x की पावर n है तो x साझा निकलता है m मल्टीप्लाई n होता है ठीक है इसको भी हम इसी फार्मूले के हिसाब से अगर तीन की पावर तीन है ब्रैकेट बंद है उसकी पावर टू है तो तीन थ्री इंटू टू होगा तीन दूनी छ होगा इसकी पावर इसकी exponent must be six you can solve this this side three into three into three it's power two this will be two times three into three into three two times three into three into three one two three four five six so three power six तो ऐसे ही हम कुछ और फार्मूले हैं वो कैलकुलेट करते हैं तीन तो ये हो गए आगे चलते हम we are talking about exponents formulas next formula is uh, x की power p divide q this is fourth formula and multiply with x power q plus uh, p so x power p plus q plus q plus p okay like this this is the fifth formula of exponent x power p divided q x power q divided p it will be x power p divided q minus q minus p then sixth formula of exponent will be if x power minus m then it will be 1 divided x its positive exponent Why? just we are just showing a. Uh, we can show x to power m or we can show 1 power m by x to power m or we divide x power m next uh, seventh formula we can take this if uh, this is seventh formula if x की power uh, and xy की power m then x की power m divided by की power m eighth formula we can take exponent if uh, x red y power minus m we can show it uh, 1 divided x divided y to power m so it will be y divided x की power positive x divided y power minus will equal to y divided x की power m ninth formula will be x की power uh, x divide x की power p divide q and then q divide p it will be x की power p divide q multiply q divide p tenth formula if uh, x की power m multiply x की power n and x की power o then x will be a common and power will be added n plus o okay so you should remember this and uh, i hope uh, you should understand this okay thank you very much